Из Урала. Челябинская область. И Челябинская область? Карталинский район. Поселок какой-то? Ну, на этом ограничимся. Почему? Ну, просто как бы, чтобы дальше не пошло. Карталинский район, районы нормально. Карталинский район? Да. Ну, хорошо, если не хотите говорить. Эм, вы... Семью у вас есть? Да, у меня жена и четыре дочки, и две внучки. Четыре дочки, да? А сколько лет? Старшая 22, 23 будет. Угу. 14 будет, 11 будет, 5 уже было, шестой годик пошел. Много, много дочерей. Все, все дочери, да? Да. А как вообще ну, попали на войну в Украину? Ну, поначалу смотрел много телевизор, видимо, закошмарило, так буду говорить, выражать свои много переживаний за народ Донбасса. Угу. Вот. Много смертей со стороны детей. Если вы были в Донецке, вы на Аллее Ангелов были? Э, я не был, когда уже... То есть я был где-то несколько месяцев, да, но когда уже не подконтрольно было Украины, нет. Ну, потому что это опасно туда ездить. Ну, может быть. Ну, а так туда ездят. Угу. Вы были, да, в Донецке? Да. Когда? Ну, не так давно. Ну, я в, в плену месяц, я mm. один день уже. Mm. Ну, это где-то в декабре было. Mm Ну, вы смотрели телевизор, дальше что? Переживаний много? Ну, переживаний и как бы такое то, что показывают, что националисты, там, вот это все движение, там, Азов, Торнадо и угу. все вот это. И сколько там людей еще на тот момент, это с 2014 года. У меня как бы дети были маленькие, да и как бы потом дочка родилась. Маленько запустил эту ситуацию, и так получилось, что в один прекрасный момент видимо, как-то, я не знаю, то ли... Я не знаю, как это назвать. Зов сердца или что-то в этом роде как-то. Вот. У меня у самого как бы родственники кто-то в Донецкой области жили. Сейчас их нету. Они все уехали в Россию. Вот. Ну, не хотел, как бы, не то, что не хотел там быть в стороне, там, или что-то в этом роде. А сам вот этот вопрос не могу понять, как вот и что на него ответить. «Ну, зачем я здесь, когда того, то, что говорится там на центральных телевидениях или еще на чем-то там, чего в свои глаза не видел, ну, уже не буду утверждать. Вы добровольно подписали контракт, правильно я понимаю? Нет, а как? я не добровольный, я мобилизованный. Вы мобилизованный, да? Вас мобилизировали. Когда? 2 ноября. Это пришла повестка? Нет, пришли, сказали, надо прийти в военкомат, пришел. У нас как в село, и вот такая ситуация. Угу. Вот. 21 декабря я появился здесь. 20, в Украине? Да, 27 числа я встал на позиции. 5 января нашу позицию полностью разбили, я один в живых остался. Сколько человек погибло? Человек 8. А какая позиция у вас была? ну, как типа сторожевая, что ли, так буду называть. Ее. А вы, вы кто, пехота были? Да, стрелок. Стрелок, да. А какой населенный пункт взяли в плен? Э, Берестово. Берестово, да? Это Бахмутский район. Вот ну, там. А какие цели ставились? Ну, мы в основном окопы копали для поддержания тех или иных ситуаций, когда, допустим, там ну, пойдет подкрепление или еще что-то там этом роде. Угу. Вот рыли а, окопы в ночное время. Ну, и днем как бы так на глазах были, а больше-то, в принципе, функций никаких не выполняли. А смотрите, у вас четыре дочери, да? Жена что сказала, когда мобилизировали вас? Вы знаете, я мало об этом говорил с ней. То есть вы сами решили? Ну, вместе живете? Ну, мы вместе живем. Ну, то, что как бы то, что, ну, я имею в виду, не то, что там касаемо мужчины там или еще что-то там вроде, я даже, ну, не давал и, как бы вам правильно сказать, ну, не хотел, чтобы она участвовала в этой ситуации. Угу. Так буду говорить. А поскольку она жила своей жизнью. Я как бы, знаете, я не знаю, сколько там что кому обещали. Вам же должны были говорить, что за это будем платить. Ну, многим там что говорят. Но вам что сказали? Я как бы не интересовался. Ну, верите мне в ней или нет, я не интересовался. То есть идеология, она превалировала, правильно? Ну, видимо, да. Идеология. Идеология, она бывает двухякая, если вы знаете, что одна идеология, когда бежишь, как типа слепой, не зная куда – а другая идеология – это когда ты вроде бы и отдаешь отчет своему ну, пониманию той или иной движение, а уже отступить не можешь. У вас какая, первая или вторая? У меня, скорее всего, две их в одной связанная. А вы чем э, занимались э, по работе? Ну, я чинил компьютер, телефон, ремонтировал. Чепашник были? Да не, какой ЧПшник в деревне. У нас, в принципе, как бы это слишком дорого, чтобы, допустим, там в ремонт водить, носить uh-huh. эти все аппаратуры там. Вот. А так занимался вот. А сколько в среднем зарабатывали в месяц? Ну, в день у меня выходило от тысячи, допустим, до двух тысяч рублей. Ну, то есть в среднем 30 тысяч вы зарабатывали, да? Ну, это не всегда. Не всегда. Ну, то есть 20-25, правильно я понимаю? Ну, так, это небольшие деньги. <laughs> Это, ну да, это небольшие деньги. А жена чем занимается? Жена с детьми дома сидит, она у меня домохозяйка. То есть вы единственный кормили э, в семье, правильно я понимаю? Ну да. Выходит, да. Вот смотрите, вот э, вас липа... я так понял, что вас большую часть в жизни занимал телевизор, правильно я понимаю? Ну, в большей части я не то, что как бы там он меня занимал. Угу. вот, а вы сами интересовались? Я, допустим, э, пришел домой, угу. ну, с огорода там или откуда-то, сел чай попить, новости идут, смотришь, ну, до, до переворота. А после переворота я уже, можно сказать, я все каналы заблокировал новостные. До переворота это что? Ну, когда началась у вас эта ситуация тут на Донбассе? 2014 году. Вот, и когда вот... Послушайте, Дмитрий, давайте мне, ну, то есть точно говорить, что вы называете переворотом, потому что, ну, я с многими россиянами говорю, ну... Не, вот у вас, когда в Киеве началась этот Майдан, Майдан или как да. он называется, вот, и я вот после него, когда вот это... Вы новостные каналы заблокировали, да? Да. И? Ну, и в основном только как бы сам ожил, чтобы у меня только дети смотрели телевизор, то, что им интересно, вот. Ну, хорошо. Ну... Потом я поменял приемник, у меня триколор, я поменял его, и ага. так получилось, что я там пока не знаю, как это все делать. Ну, тем не менее, может быть, научусь, если у меня удастся и будет такая удача, что я ну, окажусь дома. Ага. Вот. Ага. Это в, в, в, котором году, в котором году вы поменяли? В девятнадцатом. И то есть с девятнадцатого года вы вот это все смотрели, правильно? Да. Активно ну, не активно уж, не совсем, как это, знаете, там... Ну, что там смотрели, новости, не знаю, там, э, Соловьева 60 минут, да? Нет, этого? Соловьева я не, не, не шибко смотрю, ну, Скобеева. бывают такие самые дебаты, да и, в принципе, на те времена такого-то еще и не было схлещек даже у Соловьева, чтобы там вот чисто конкретно, ну, за Украину там что-то говорилось. Не, ну, они много говорили. Ну, у нас и, и у вас тоже много чего говорят, в принципе, мы же новости тоже тут смотрим. Не, ну вот. смотрите, это, это как бы по факту, да, это по факту, потому что много говорят о России, потому что сейчас война. Ну, ну это понятно. Вы... вы это понимаете. Много говорят о наступлении новом и так далее. Ну, я по части за всех россиян говорить не буду, но я просто скажу, что и многие россияне недовольны то, что происходит сейчас. Где? Ну, вообще. Вот то, что у нас сейчас происходит. У вас, у нас, так скажу, у России с Украиной. Ну, смотрите, я смотрел, что многие как бы поддерживают то, что называют СВО большинство. Ну, многие поддерживают, не вопрос. Я имею в виду, когда вот это все касается уже ихних семей, тогда уже начинают задумываться, что вот, по сути... У вас какое образование? У меня угу. среднее специально. А специальность какая? Мастер производственного обучения. Мастер по? Производственному обучению. Ну, токарь. Это что значит? Токарь. Токарь, да? Ну, то есть э, по специальности вы мало работали, я так понял, да? Я и не работал. Не работали, не было где, да? Я в армии служил. Я понимаю, но 85 -го года после армии еще был или как бы, ну, жизнь еще была. И дальше служил, в армии остался на сверхсрочную. Э, то есть э, контракт подписали, да? да? Сколько там были? Ну, я в 2008 м уволился. Угу. Запасы, все, и вот с того времени сам на себя начал. Ну, смотрите, вот вы Я вам честно скажу, да, вот я с многими говорю, э, тезисы все одни и те же, да, там Донецк, Луганск, нацисты и так далее, да, вот вы как бы апеллируете к этим всем вещам, что вот вы смотрели телевизор, хорошо, если в Украине нацизм, у меня логический вопрос, как должен выглядеть украинский, вообще опишите мне, что такое украинский нацизм. Ну, вы же понимаете, но ну, если вы это смотрите, то вы должны какие-то выводы делать. Ну, когда, ну, когда сидишь э, на одной стороне, да, а на другой стороне показывают и вам мультфильм, да, к примеру, и в этом мультфильме вы, допустим, ну, доп, ну грубо сказать, про вот этих свинку Пеппу, да, Вроде как бы ничего такого стрёмного нет в этом мультфильме. Да. Нормально. Угу. А с другой идеологией в том, то, что ну, для меня это как, чтобы дети так же, как они сейчас жили, да, к примеру, там, там в грязи купались, там еще что-то там вроде, ну, ну, я не понимаю, как бы самое, как вам правильно это преподнести вот по этому вопросу, но когда я сижу на кресле, пью чай и по телевизору показывают, там, допустим, там Сайдара батальона, да, к примеру, там расстреляли. Они же сами вот это даже вот по Ютубу смотришь, блин, бывает там видео выкидывают или еще в каких-то телеграм-каналах даже бывала такая ситуация, я тоже смотрите, это видел. Смотрите, не, у, меня, у, меня, у меня немного нестыковка, извините. Батальон он Айдар, он Айдар, да? Да, был такой батальон и так далее. Он э, воевал на востоке Украины, да, это 14 год. Вы сказали, что каналы были заблокированы и в 19 снова начали. Ну, вот смотрите. Ну, а Айдаре после 19 лет Это, это ж я говорю про телевизоры, а телефон-то у меня же на руках есть, угу. и я в Ютубе могу еще посмотреть. Ну, хорошо, и что там показывали про Айдар? Ну, не, там не то, что показывали про Айдар, там просто вот реально показывали то, что вот, ну, вот Айдар там, допустим, в каком-то там селе, там, что-то там вроде там, типа жители рассказывают, кто там, ну, кто у них в селе находился на тот момент, и вот там какие-то захоронения или еще что-то там вроде так показывают. И как бы вот все вот это смотришь, смотришь, и все равно голова закипает от этого. Вроде, кажется, возьми телефон, да, ну, или удали этот YouTube, или еще что-то в этом роде так вот. А, ну, не можем. Хорошо, вы, вы, вы не ответили на вопрос. Ну, просто обрисуйте мне украинского нациста. Каким он должен быть? Кто это? Сколько их в процентовке в Украине? Вы просто мне рассказываете как бы процесс, да? А вот следствие. Я хочу ну, услышать следствие, вот образ нациста. Опишите мне его. Ну, образ нациста... Украинского. Если... А, ну, украинского-то я не знаю, да. это, как его ну, обрисовать. Ну, вы же, вы, ну, смотрите, вам же телек объяснял это, он же должен был объяснить. Он ну, показывал. допустим, когда вот еще последний раз новости смотрел, последний раз новости смотрел, когда с Азов стали э, пленных Выводили. Да, и, а и их когда раздевали, у половины там были татуировки нацистской свастики, орлов этих, ну, гитлеровских там или каких там, как правильно это назвать. Ну, там, ну, я тоже смотрел, потому что это россияне показывали, у нас этих кадров не было. Например, <clears throat> если там какие-то, там не, там, ну, ну во-первых, там, а если это было, я этого не видел, да, то если это было, то могло быть у там одного-двух людей. Многие из них, те, что были, это были, были руны. Знаете, что такое руны? Нет, не в курсе. Ну, это не нацистские свастики, да? Э, Во-вторых, да, если мы говорим, даже если так, да, правда, если так, нацисты в России есть? Ну, ну у нас они как бы тоже, ну, они назывались национальной русской идеей, там, или как они там, типа, вот так ходили лысые, там, и все такое. У нас она тоже... Ну, да, а у нас они тоже присутствовали. Ну, и, может, и, и присутствуют, кто его знает. Как бы я не уподоблялся этим э, людям, так сказать. Вот. Такая ситуация. А то, что если вы хотите спросить, видел ли я тут нацистов, когда уже сам сюда приехал, скажу нет, не видел. Меня когда э, брали в плен, я потерял сознание от контузии. И угу. случился у меня эпилептический приступ. Эпилептик сами, да? Ну, было такое дело. А как вы взяли в армию воевать? Я просто не понимаю, как, ну, вот так, как мобилизировали? Вот так вот у нас все бывает. Вот, и мне вот как бы они помогли, чтобы вывели состояние с, ну, СУ, так буду говорить, потому что я не знаю, как правильно их назвать, с солдатами там, я даже не знаю, их звания там, звания разные. Вот. Да и, в принципе, я и не видел там звания у них, кстати. Желтые только ленты были ну, эти, скотч. Ну, нормальные люди были? Ну, нормальные. М? Как бы, ну, не причинили мне вреда. Вот то, что там все пришел, сказал им спасибо, что не убили. Потом просто привели меня уже ну, до БМП и увезли две, две или три передачи, ну, прошел и уже оказался в Харькове в лесном изоляторе. Это все понимаю. Смотрите, вот многие, да, вот зрители, они слышали те же самые тезисы и так далее. Вы верите вот сейчас, да, вот в Украине, там, о защите Донецка, Луганска? Вы говорите, нацистов нету, не видели пока что. Вы знаете, это как бы не то, что... Как вам ответить на этот вопрос правильно, чтобы без этих ситуаций, ну, я имею в виду, угу. без пафоса, без этой... Тут сейчас как бы и правду-то не найдешь, что с вашей стороны, что с нашей стороны в течение 8 лет, пока, вот, допустим, происходила ситуация тут, ну, это как бы не то, что телевизор, я вам еще повторю то, что и бывает YouTube, бывает заглядываю. И когда вот это все происходило, там, ну, обстрелы там Донецка, Луганска, блин, я не знаю, как это еще правильно сказать, блин. Но это не может быть и не нацизм, может, геноцид? Кого? Ну, народа русского на тот момент происходило, не знаю, как это еще правильно сформулировать. Вы мне сами сказали, я имею право все говорить. Да, да, конечно, конечно. Вот. Да, я всегда это говорю. Вы говорите то, что ну, думаете, да? Вот, и... Это без проблем. Ну, то есть на меня... Э, то, ну... то что, э, допустим, у вас происходит на центральном телевидении, это одно. То, что у нас происходит на центральном телевидении, это совсем другое. Э, несостыковки с двух сторон. Оно бывает. Ну, может, кому-то это выгодно, может, кому-то это и нормально. Смотрите, Дмитрий, да? Вот вы говорите о какой-то защите Донбасса, да? Я вам просто объясню логически, да? Вот Россия, ну, где логика в этих всех действиях, да? просто мне объясните. Э, наступление начало, началось на Черниговскую, Киевскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, правильно? Вот наполовину Украины, правильно? То есть они хотели двигаться и отсечь это все. Ну, я, я как бы самое, э, извините, что перебил, ну вот, так широко не думал, как вы сейчас об этом говорите. Вот. Но я вам просто объясняю. Я... Если это должна была быть защита Донецкой и Луганской да, от геноцида, зачем тогда идти на столицу и на другие области, Харьковскую в том числе, да? этим, этот вопрос, ну, как бы, я вам уже говорил, что я со 2 ноября тут, и за те действия я не могу вам Дмитрий, сказать. вторжение, большая война началась 24 февраля. Вы с 19 года смотрите телек и вот эти YouTube ролики и так далее, ВКонтакте.ру. То есть это все уже произошло. Киев не пал, Чернигов не пал, Единственная область, которую удалось, э, областной центр, не область, а областной центр, который удалось захватить э, россиянам, был Херсон. Э, на направлении Харьковском их выбили. Они с трудами просуваются до сих пор в Донецкой и Луганской областях и так далее. У меня тогда ну, вопрос. Зачем России было, вот где шло наступление, пол Украины, и ракетами она била и по Львову, и так далее, да, вот там кали, калибрами или кинжалами. Объясните мне тогда эту логику. Я даже не могу ответить на этот вопрос. Ну вот вы, вы мне говорите геноцид, да, Донецка и Луганск, Что украинцы хотели... Э, я еще... Вот другой у меня вопрос. Вы статистику смертей видели? Правда? По российскому телеку это не покажут. По годам. 14, 15, 16, 17, 18 да, вот на 21 год там ситуация вообще идеальная была, все стихало. И рано или поздно, рано или поздно, скорее всего, эта Украина могла бы как-то решить, если бы не Россия. Я вам логику объясню. Да? Был Янукович, пророссийский президент, правильно? Это никто. Как бы, да, россияне его любят. Украинцы его не захотели, потому что украинцы хотят в Европу. Янукович был пророссийским, не подписал ассоциации. Россияне это назвали переворотом. Да? За законом в России, давайте в Украине сперва, единственным источником власти кто есть? В России кто? Путин. Путин. Единственным источником власти в России есть Путин. А в Украине по-другому. Единственным источником власти в Украине есть народ народ. Это в Конституции прописано. У вас Путин. Не, но ну, вы говорите, единственный источник власти. Я вот про чем. Да, Путин. Он, он, в Украине народ. И поэтому народ не захотел то, что делал Янукович, вышел с протестами, потому что мы демократическая страна. Понимаете? Янукович убежал. Ну, в Украине не могло быть без власти, прошли выборы, выбрали Порошенко. Порошенко туда-сюда по-разному крутилось это все. Аннексировали Крым еще до выборов, забрали, да, полезли на Донецкую, Луганскую области. Я вам просто причинно-следственную связь, да. Пока что цепочка у меня как бы идет ровно, да. Вы просто меня перебьете, если вы говорите, нет, по-любому Любомира здесь нет. Путин схавал Крым, Украина слаба, забрал. Подумал, давайте Донецкую, Луганскую. Янока-то нету, правда, про российского его как бы президента. Украинский народ закипишевал. Схавал Крым, схавает Донецк, Луганск, дойдет дальше. Мобилизировались, армия была в развале и так далее. Батальоны появились, да, добровольческие. Вот почему они появились, да, нужно было защищать страну. Все, они пошли воевать. Порошенко, я не его симпатик, да, но было там и разные, и Медведчук, и за Медведчук за него встал и так далее, политические, экономические и так далее, это все факты. Но Путину при Порошенко не удалось как бы навязать свою игру. Правильно? Порошенко ушел, как в России сперва. Все же салют кричали Зеленскому, правда? Как бы вот сейчас война закончится. Зеленский тоже сначала хотел это все прекратить, но он увидел, что с Путиным нереально договориться. Украина выбрала проевропейский курс, прозападный и так далее. Путину что-то нужно было делать. И поэтому в 22 году ввел войска, и чтобы силой наклонить Украину. Потому что такая страна, как Украина, не может что-то хотеть. Она должна, должна хотеть то, что хочет Путин. Так, как хочет Лукашенко, правильно, но этого хочет Путин белорусы. Это ж, ну, это ж почти Россия. Логика, да? И этим всем качалось как бы российский народ, да, нацисты, бандеровцы, Донецк, Луганск обстреливают и так далее, потому что целью было одно. Это не СМИ, это пропагандисты, чтобы вдолбить таким, как вы, в голову, что здесь что-то нужно решать. Логика у меня как бы есть в этом всем? Это что я говорю. Ну, я как бы такой не политический глубокий человек э, в этой ситуации, про что вы сейчас говорите. Ну, вот. Но ну, логика какая-то есть в этом всем? Ну, я вас услышал, как бы, то, что вы думаете. Э, у каждого человека же свое да, мнение и да. точка зрения. Смотрите, вы говорите, что вы глубоко не политический человек, но при этом вы с 19 года долбите этот ящик и пришли сюда через политику. Ну, это не политическая как бы ситуация. А даже не знаю, как это правильно сказать. Но я не политик в этой ситуации. Да россияне все не политики. Вы голосовали вообще в жизни? Я никогда. Никогда. Но единственным источником власти есть Путин. Отлично. Ну, голосовать. Ну, во-первых, у меня ситуация так... <laughs> Я но я никогда не ходил на голосование. Вообще никогда. Вот. Источник. А кого еще поставить на место Путин? Ну, к примеру. Смотрите, вы просто, вот, я и ну, вы не, <clears throat> как правильно сказать, я понимаю, что сейчас там много аудитория там меня там посылать будет во всей ситуации, там, куда подальше, ну, пусть посылают. Вот, и, к примеру, ну, прошли выборы, да, поменяли Путина, поставили какого-нибудь другого человека. А где гарантия то, что там, ну, не, на, не переломает каких-то других палок или еще чего-то. Поставили кого? Ну, я не знаю, Вместо кого. Путина? Ну, к примеру. В России? Ну, да. А смотрите, в Украине меняются президенты все время. Ну. Ну, и как бы движение идет вперед, да? Вот у нас много чего, типа, произошло. Я просто за, ну, за, за Владимира Путина ничего не могу сказать плохого, потому что как бы все равно он маломай... не то, что маломайский, он народу как бы все равно помогает как-то. Что значит помогают? Ну как, социально под... Ну, со... Что значит помогают? А какая функция президента? Просто объясните мне тогда. Он народу помогает. Что это значит? Объясните, какая функция э, президента? Ну, функция президента ну, следить за своей страной, за ее порядком ну, и устоем. Что он, он как бы милость делает вам, что ли, а россиянам? почему милость? То, что смотрите, вот, дотации... вот смотрите, прекрасный Путин, это у вас зарплата на поселке, тот, который помогает вашему народу, у вас зарплата 150 долларов. Это мощно. Помогает вам Путин лично? Ну, это не мощно, но тем не менее... как Что бы самое... тем не менее? Вам нравится так жить? За 150 долларов? Имея четыре дочери? И прославлять Путина? А есть какие-то другие варианты? Меня спрашиваете? Ну, это ваша страна, не моя. Это ваша страна. Ну, это понятно, что моя страна. Это ваша страна. Если у вас нет вариантов, то живите в этом всем. Вы, вы понимаете, то есть, имея работу на 100, 150 баксов, вы едете решать в другую страну геополитику. Ну, это абсурд, извините меня. И вы при зарплате в 150 баксов мне рассказываете, какой Путин великий. Это абсурд. У вас и гривна больше, чем наш рубль. Так, если Дмитрий, пойти. мы к вам не лезем. Дмитрий, мы к вам не лезем. Мы стараемся решить сами свои проблемы в своей стране. мы не стараемся, а создать у вас Уральскую республику. Мы не стараемся свергнуть в Ичкерии Кадырова, чтобы почтить память Джихара Дудаева. Понимаете, о чем я говорю? Да. Украинцы сами стараются решать свои проблемы. А сюда едут ге геополитики зарплатой в 150 долларов. Ну, это абсурд. такая вот ситуация. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. И вы любите Путина. Вы можете любить Путина, извините меня за выражение, жить в своем говне, но не диктовать другой стране, что делать. В чем величие этого всего, что вы мне рассказали? Нет, 150 долларов-то вы откуда взяли? -то? 20 тысяч рублей, это 150 баксов. Ну, у нас есть и кто больше получает зарплату. Ну, хрен с ним, 30 тысяч рублей. Ну, 30 это как бы самое. Но тем не менее. Это, ну... 200 баксов. Не у всех 230. такая ситуация. Ну, мы говорим... Мы говорим сейчас с вами, я разговариваю с вами. Не о зарплате. Нет, это важная составляющая. Человек с зарплатой 200 баксов едет сюда, извините меня, потому что большинство россиян едут сюда из-за денег и философствуют о геополитике. И кому должны... Вот Скобеева не хочет Соловьевым поднять вот проблему, почему у вас 200 баксов. Вот вы не хотите услышать? Вот это, вот не интересует это российский народ? Почему пенсии небольшие и так далее? Пусть посравнивает, как живут в Европе, например, и почему Украина туда хочет. Вот эта тематика для эфира. Почему Украина хочет в Европу? Почему какие там социальные гарантии, пенсии и так далее? Не хочет, да не хотят там это показать по, по российскому телеку. Ну, может, сейчас покажут. Я, сейчас... я не думаю, что там покажут. Они все 8 лет были заняты Украиной и нацистами. И долбили это таким, как вы. А знаете еще, в чем еще большая проблема? А что будет, если Украине удастся построить мощное и хорошее государство. Это шок будет для россиян и для Путина. Ну, это как бы не то чтобы шок. Ну, <laughs> это для вас хорошо, если вы так у вас получится. Для нас это хорошо, но для россиян это будет шоком. Как это какая-то Украина, да? Давайте потянем ее на, назад в наши 100 баксов в месяц. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Украина как успешная страна не должна существовать для россиян. Украинцы должны жить в говне или под говном. Понимаете, о чем я говорю? Ну, как бы в говне или под говном это, конечно, очень грубо. Да, это грубо, но это реальность. И мне кажется, как бы самое эти вопросы уже, наверное, уже ну, не оптимальны для нынешней ситуации. Уже никто уже никуда. Я имею в виду от возврата, ну, от точки начала до возврата уже все. Да, очень уже далеко зашло. И потому что здесь слушать, грубо говоря, что, что нацисты, мы не можем разобраться до сих пор, мы увидели по-другому и так далее. Это все звучит смешно. Это очень смешно все звучит оно... Я не хочу показывать фотографии, то, что сделали россияне здесь, как рушили города, которые очень далеко от Донецка и Луганска, которые в том числе вы пришли защищать. Что они сделали с Мариуполем? Что они сделали с Херсоном, с Харьковом, с Киевом? Как они обстреливают до сих пор мирное население? Для чего это все? Чтобы защитить Донецк и Луганск? я так широко не понимаю, почему так это происходит. Не буду врать. Но вы все равно отвечаете мне как бы тези самопропаганды. Все равно. Донецк, Луганск защищать, Аллея, Зов и так далее. Вы же понимаете, это все ну, долбанный пафос, который под собой ничего не имеет и который вам просто вдолбили в голову они, они преступники. Не только Путин преступник, но и Скобеева, и Соловьев, и так далее. А вы биомасса, если так взять, если повелись на это все. Ну, выходит так. Мне больше нечего сказать по этому поводу. И мне очень жаль, что вообще такая ситуация произошла. Я понимаю, что мои слова, ну, что для вас, что для аудитории, которая смотрит, ничего не значит. Оправдание может быть с моей стороны, вернее, с вашей стороны, насчет, допустим, там, таких, как я, может быть, и нету. Но мне реально жаль, что так произошло. Жаль за что? Ну, то, что вот вроде дружили-дружили, и потом так все раз и рухнул. Мне очень жаль, действительно. У вас еще будут ко мне какие-то вопросы? А есть что сказать украинцам? Я думаю, они поняли то, что я уже это сказал. Россиянам? Ну, чтобы думали больше, прежде чем что-то либо делать. Больше мне нечего сказать.